Γεια σας! Καινούριο μάθημα ξεκινάει. Είμαι ο Μάρκος Μεχνάκης και σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε κάποια πραγματάκια για το πώς θα απαντάμε στα μηνύματα στο Facebook. Έτσι και κάποιες ρυθμίσεις τις οποίες θα μας εξυπηρετήσουν εμάς έτσι ώστε να είμαστε άμεση και σωστοί στην επικοινωνία μας με τους πελάτες. Κάποια από τα βασικότερα εργαλεία που μας δίνουν τα μηνύματα είναι τα εξής. Πρώτον, μπορώ να κλείσω ραντεβού με έναν πελάτη. Τι θα μου κάνει, θα μου χτυπήσει υπενθύμηση, ειδοποίηση ότι την τάδε μέρα έχω το τάδε ραντεβού με τον πελάτη και το ίδιο θα ισχύει και για τον πελάτη, όπου θα τον ενημερώσει. Έτσι, πολύ σημαντικό εργαλείο για να το υπενθυμίσουμε μια συνάντησή μας ή μια παραγγελία την οποία μπορεί να θέλουμε να κάνουμε σε βάθος χρόνου. ακόμα εργαλείο για όσους διαθέτετε κατάλογο προϊόντων είναι να μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα σας απευθείας. Με ρωτάτε για ένα προϊόν. Ορίστε, βάζω τον κατάλογο, ε, το βρίσκω από τον κατάλογο και του δίνω όλες τις πληροφορίες, φωτογραφίες, κείμενο, τιμή, τα πάντα όλα με ένα μόνο κλικ. το σημαντικότερο για μένα εργαλείο είναι ε, το εργαλείο σχεδιασμού αυτοματοποιημένων απαντήσεων. Τι σημαίνει αυτό. Συνεχώς μας στέλνουν μηνύματα και μας ρωτάνε πράγματα τα οποία συνεχώς καθόμαστε και τα γράφουμε από την αρχή. Πώς μπορώ να παραγγείλω, μπορείτε να παραγγείλετε με αυτόν και με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι μια στάνταρ απάντηση που κάνω και δεν χρειάζεται κάθε φορά να τη γράψω, αλλά να την αποθηκεύσω ως απάντηση και να τη στέλνω. Ποιε είναι οι τιμές σας Αυτές είναι οι τιμές μας, κατάλογο ολόκληρος. Λιτώνω πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόπο. Αυτό είναι σωτήριο όταν και αυτό επιδιώκω κιόλας έχω αρκετά μηνύματα στην ιστοσελίδα μου. Στα αυτοματοποιημένα μηνύματα έχω τη δυνατότητα να προσθέσω απαντήσεις οι οποίες θα πηγαίνουν ακόμα και όταν το κατάστημά μου είναι κλειστό. Ένα μήνυμα το οποίο θα λέει ότι θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατόν ή ότι το κατάστημά μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή το οτιδήποτε άλλο θελήσετε εσείς. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή η απόκρισή μας θα είναι άμεση με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά υπάρχει δυνατότητα πάλι στις αυτοματοποιημένες απαντήσεις να ρυθμίσουμε έτσι ώστε να υπάρχει ένας μίνι διάλογος, δηλαδή μία ερώτηση, δύο, τρεις, όσε θέλω, οι οποίες γίνονται συχνά και με το που πατάει ο χρήστη χωρί να γράψει την ερώτηση, απλά θα βλέπει την, την επιλογή, θα του πηγαίνει η αντίστοιχη απάντηση που έχω ετοιμάσει. Για παράδειγμα, ε, πώ μπορώ να παραγγείλω που σα είπα πριν, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να το έχω έτοιμο εγώ και ο χρήστη αντί να μπει στη διαδικασία να γράψει, πώς, και να ρωτήσει πώ μπορεί να παραγγείλει, θα το δει μπροστά του και απλά θα πατήσει. Και αυτομάτω θα πάει η δική μου απάντηση. Μπορείτε να παραγγείλετε με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Στις ρυθμίσει μηνυμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξουμε όταν κάποιος επισκεφτεί τη σελίδα μας στο facebook να ανοίξει το παράθυρο ε, ε που τον χαιρετάω που του δίνω την δυνατότητα να μου επικοινωνήσει. Φανταστείτε το σαν φυσικό κατάστημα ότι είναι τη στιγμή που μπαίνει ο πελάτη μέσα και πάει ο πολιτή και λέει Καλησπέρα σα, πώ μπορώ να εξυπηρετήσω, Γεια σα, πώ μπορώ να σα εξυπηρετήσω. Αυτό το πράγμα γίνεται με τα μηνύματα στη σελίδα μα στο Facebook. πάρα πολύ σημαντικό στο διαδίκτυο το οποίο χάνει σε προσωπική επικοινωνία τουλάχιστον με τα εργαλεία που διαθέτει να μπορούμε να είμαστε εκεί τη στιγμή που μας χρειάζονται οι χρήστες και να είμαστε φιλικοί απέναντί τους και να τους δώσουμε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας ο οποίος είναι άμεσος έτσι ανα πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να μας βρουν και να επικοινωνήσουν να είστε λοιπόν και εσείς εκεί θα σας στείλω μήνυμα θα το τσεκάρω να ξέρετε εγγραφή στο κανάλι σας και λίγο υπομονή για το επόμενο βιντεάκι σας χαιρετώ τι είπα, εγγραφή στο κανάλι σας, στο κανάλι μου εννοώ. Έτσι, σας χαιρετώ.